चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया through the highways till my shadow sun rays and I see the horizon turn us to thousands and we'll grow <laughs> in number